讲一下今天要去做什么活动？今天要做什么活动呢？今天我们要去去看表演。看什么表演呢？明天可能要对着镜头。是什么是什么表演？说实在我也不知道。